Rollers. Gracias por visitar nextlevelgirls.com. El día de hoy vamos a aprender cómo configurar correctamente un balanceo de cargas con múltiples salidas a internet con MicroTik. ¿Qué es un balanceador de cargas? Es aquel que te permite sumar la velocidad de tus conexiones a internet dentro de tu red local. Esto quiere decir que si tienes dos proveedores de internet con 5 megabits por segundo cada uno, entonces tu red va a tener una conexión de 10 megabits por segundo hacia internet. ¿Cómo funciona un balanceador de cargas? Funciona como el protocolo PCC o clasificador por conexión. Este te permitirá dividir el tráfico en cadenas de cargas y descargas iguales, con la capacidad de mantener el tráfico específico hacia una interfaz en general. Oh Configuración. Direccionamiento IP. 1. Vamos a configurar las direcciones IP de nuestras interfaces WAN o salidas a Internet y de nuestras interfaces LAN o red local. Políticas de ruteo. Las políticas de ruteo nos permiten forzar el tráfico hacia un gateway en específico. Mango 1. En el primer grupo de líneas de configuración de Mango vamos a afectar el tráfico que entre por la interfaz LAN. 2. en el segundo grupo de líneas de código, lo siguiente es marcar las conexiones de los paquetes que ingresan por cada WAN, para indicarle a esto por dónde deben salir luego. 3. En el tercer grupo de líneas nos permite hacer el SMP donde indicamos cuántos paquetes vamos a enviar por cada interfaz hacia Internet. 4. En el cuarto grupo marcaremos la ruta en la cadena pre-routing para que todos los paquetes de marca de conexión salgan por la WAN que entraron. 5. En el quinto grupo vamos a hacer un match utilizando las marcas de conexión del paquete para hacerle una marca de ruteo. IP Route Primero, vamos al menú de rutas y creamos las rutas por defecto para cada proveedor, poniendo su routing mark específica. Segundo, habilitemos el failover de las rutas con la opción Chat Gateway Ping. NAT. Habilitamos el enmascaramiento de nuestras redes privadas para cada una de las interfaces de salida. Recomendaciones. Primero, la configuración aquí presente es para balancear dos proveedores con salida a internet iguales. Si tenemos dos o más proveedores con salidas distintas a Internet, debemos realizar configuraciones adicionales en el mando. Si tienes un escenario diferente al que hemos mostrado en esta capacitación, puedes comunicarte con nosotros, la primera vez es totalmente gratis. Escríbenos a nuestro correo y te enviaremos material exclusivo. Si te gustó el video, dale like, déjanos sus sugerencias, compártelo y suscríbete al canal nextlevelgirls.com Peace.